Listen. Écoutez. I'm speaking apostolically and prophetically Je to the church in Côte d'Ivoire. À l'église de la Côte d'Ivoire prophétiquement et apostoliquement. I don't care the depth and the heights that you get into. Peu importe les hauteurs et If les profondeurs. Does not start with Jesus, you will meet something allez, else. Si vous ne commencez pas avec Jésus, ce sera quelque the chose. The reason why many people are fasting and yet meeting demons. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont they en train de jeûner and yet encountering familiar spirits. De démons et d'esprits familiers. because the foundation of their journey was anointing, leur, not Jesus. La fondation de leur cheminement c'était l'onction et non Jésus. Are, Aussi merveilleux que ce soit, écoutez-moi. to be Jesus Ça first. doit commencer par Jésus d'abord. Someone shout that name. Say Jesus. Quelqu'un crie Jésus. Shout it across d'Ivoire, say Jesus. Déclare-le à travers la Côte d'Ivoire, Jésus. One more time, shout it again, say Jesus. Crie-le encore, Jésus. Please sit down. S'il vous plaît, asseyez-vous. The Bible says La Bible dit there is no other name qu'il n'y a aucun autre nom under heaven sous le ciel given to man ayant été donné au